بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النار